знаниям пошли. Я в школу шла и обрести мечтала Мне светлый, уютный дом, Войдя в который одного желала Найти тепло, друзей и счастье в нем. Я шел, и сердце билось от волнения, Что ждет меня, что будет впереди, А я горела от нетерпения, Ах, как хотелось поскорее сюда войти. Олимпиады и концерты, и сказок, волшебства потом — все вместе мы творили с вами, каждый здесь горел как мог. Весенний праздник или осенний, возле елки хоровод. Вот так и крепла наша дружба, мужал нас творческий народ. И школы тоже защищали, мы вместе, где бы не пришлось. И в математике, и в русском, здесь первых место нам нашлось. А сколько вместе перепета, протанцовано у нас. Роль вспомнить не хватит времени на это, нужен целый час. Да было время золотое, как ведь да было время золотое, как ветер, быстро пронеслось. Его мы будем долго помнить, оно а в сердцах отозвалось. Друзья, мои развеялись сомнения, нет у меня ни капли сожаления. Как будто я здесь целый век учусь, я здесь учился, а тем и горжусь. Дорогие родители, гости и ребята, а сейчас мы хотим исполнить для вас вальс. вам папы, мамы, бабушки обращаюсь. Хотим спасибо вам сказать. Мы столько раз вас огорчали, но вы всегда прощали нас. Ну, за седину за все простите, мы крепко-крепко любим вас, незримо следуют родители за нами, и в радости, и в час, когда пришла беда. Они стремятся оградить вас от печали, но мы, увы, не понимаем их всегда. Вы нас простите, милые родные, у нас ведь кроме вас дороже нет людей. Как говорится, дети рады жизни, а вы для нас опора. соперников, торжественно клянусь, у доски стоять как лучший вратарь, не пропуская мимо ушей ни одного вопроса. вопроса. Не доводите учителей до температуры кипения 100 градусов. Клянемся! Быть быстрыми и стремительными, но не перевышать скорость 60 км в час при передвижении по школьным коридорам. Клянемся! Выжимать из учителей не жилы, выжимать не пот, а прочные и точные знания. Вернемся! Плавай только на хорошо и отлично в море знаний, ныряя до самой глубины. Вернемся! Быть достойными своих учителей.